Гасим их. Все. Окей. Есть. Так точно. Окей. Во что, похож на робокопа? Хорошо. боковой двери. Тут э, меня застрелили. Сбоку. Тащат бомбу. на земле. Этот конь свалил куда-то. Я ее буду охранять. Я его не вижу. Извините, микрофон не туда при... Перо поднял бомбу. Сбоку. Еще один где-то лазит. во-первых. Все, пошли, пошли. Центр. Хорошо стреляешь. Нарез пикон. Он зашкирился. Еще трое. Они остались двое. На А. Бомба активирована. Остался один. Двойные двери. такими дятлами я давно не играл. Я буду рядом. Ништяк. А. Хорошо стреляет. Остался один. Так, ну все, собрались. Можешь на меня рассчитывать. Они рядом. Кидаю гранату на Б. Этот конь свалил куда-то? Осталось двое. Хендер This is our Let's go.

flashbang. Imp is down. שיחקת אותה. Only one guy left. Counter-terrorists win. Good job, everyone.